没挣过，用啥生活？我却没怕过，想用善战之决带走，用泪光的勇敢照亮绝望。我看天边神龙，群魔乱舞在漩涡。为了你，我在东，这场危机的上锁。没有你，你有我，不食善鱼的美梦。我演演出你的未来，敢不敢给我？我们天生一对，天命经典，天启并不是天劫，是天。 喜悦，直到天上长眼。睛。 天天是骗自己，直到天上长眼。 谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。